Пропанда сақтау өндірісі дайындық растаңыз. оператор Кликоев дайындық таратпаймын пропиленді полимеризациялау өндірісі дайындық растаңыз. оператор талапбаев дайындық таратпаймын президент Мұрза, аға диспетчер ахмет азамат кипи газ химия кешені іске қосылға толықтай дайын зауытты іске қосуыңызды сұраймын